Eh? Bora lá aos grilhados. Senhor Nuno, bora lá aos grelhados de Braga. Vais dar o Celso? Aí o stick. Isto é no instante, chega lá abaixo. Mas pronto, mas isto é bonito para filmar. É, só para fazer <laughs> Ai, o gajo! Ai, o gajo! Estás fino! <laughs> Olha, não te parecia uma bicicleta elétrica? Pois era! Oh.